大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目。今天我们来谈谈巫蛊与咒术的上集。开始之前，请各位务必按下订阅以及关注小铃铛，这样老师下次更新视频到下集的时候，您才能够获得通知。哦。 好，说到巫蛊与咒术啊，其实也会勾起老师很多的回忆。因为做我们这个行业的，在经历很多位师傅不同专业的调教与学习的时候啊，其实就会有一部分的课程是教比较负面的技术。而学这些负面技术的时候啊，其实心理压力都还蛮大的。为什么呢？因为要直视人类的魔性与满满的恶意，还有另外一个维度的交易，都会有另外一方的认识。 而在开始之前啊，老师必须先跟大家讲一下，这个世界啊，其实会有两种力量的存在，一种是善的龙卷，一个是恶意的漩涡。这两种差别是在哪里呢？其实我们可以从实体化的科学来做思考这个问题。各位应该是没有见过龙卷风是从上往下卷的，一定都是从地面上啊来开始旋转，然后把东西往上卷上去，这是龙卷风。同样的。 各位也不会看到往上卷的漩涡，因为漩涡一定是往水底面去拉扯的，而在中间的就是我们这个维度的意志力。而这个意思是什么呢？那就是善这个意念啊，从来不会是一个人的善，因为所谓的善呢，不是仅有无害于人，而是能够有益于人。 所以，所谓的行善这件事情啊，并不是局限在我们必须要捐钱或是做义工之类的善举，而是我们尽可能的有益于人，那就是一个行善的。所以说，啊，比如说，老师举个例子来讲，我们做生意啊，做的是货真价实、童叟无欺，那也是一种善；工作做的仔细认真也是善。 口出善言善语也是善，这些每一些小的善往小的地方说，都会在我们身边形成一些围绕啊，让我们的功德还有我们的运气可以得到升华。那如同道家经典里面有说过什么呢？若行三百善，则为地仙；若行千善以上，可升为天仙。而再往大的地方说啊，人类是一个群体的生物，无论你愿意或是不愿意，我们彼此之间呢，都有千丝万缕的关系。 就像什么呢？老师举个例来说，就像老师身上穿的这件衣服啊，这件衣服是金林老师他去买给我的，他是从一家的商店哦做库存大甩卖的时候买的。 这件衣服啊，老师已经穿了多久呢？大概有十多年了。也就是说，这件衣服从棉麻的种子里面的供应商到种植的农夫、纺织的织工、制作的师傅、包装材料与供应商、包装的员工、出货的货运、商店的老板，到金林老师的手里，把它用钱把它买回来，交给了我。 这里面我们就可以这样看，这件衣服啊，从种子到老师身上，是一个贯穿可能将近二十年、高达数十人参与的缘分里面的中心点。而这件衣服可以让老师缝缝补补穿了这么久，那么这件就是大把大家的善，因为他们很认真的做这件衣服，说这件衣服很耐穿，那么就可以不断的延续下去。每一个人一点善就可以促成更大，也就更多的善。这跟我们的快乐的气氛是一样的。 我们在人在很欢乐的环境里面啊，我们会感觉到空气是轻飘飘的。那这也是我们的善啊，慢慢的往上去龙卷上去，那就可以让我们现世就可以得到了幸福，成就了人间的佛界，然后也可以在这人间历练结束之后啊，把借了这些善往上的龙卷的力量啊，来升华我们的灵魂的维度，我们传到更好的世界去迈进。而相对的，那恶也是一种累积的能量，只不过它是往下的龙卷啊，就像水里面的龙漩涡一样。 当然，会造成恶的就是与善相对的事物，例如什么呢？例如你做生意做产品粗制滥造，然后你工作的时候漫不经心，工作的品质非常差又很低落，讲话呢你可能尖酸刻薄，或是在网络上啊你讲话尖言酸语之类等等的，那也会造成恶的螺旋堆积的越多，漩涡的力量就越大，你生活就会过得越苦，运气也会越来越差，久而久之啊，就让自己活在人间地狱，千痛万苦的生活着。 而这不一定就是在你有钱或没钱。有人说你这个心情不好，但是我很有钱，他应该就快乐啊，不一样。这个痛苦啊，从来不问贫富，这个要各位要记住这一点。这很多人都误以为啊，金钱财富是幸福与快乐的来源，这肯定是一大的荒谬。举例来说，老师养的猫啊，高龄十七岁，每天吃的东西啊就是三种之一，那就是猫干粮、哈猫罐头猫肉条。它有了天地啊，就是我们家里面。 他没有要求到更多，还有什么豪宅大院啊，亿万豪宅？那他也没有希望说，哎，我是不是给他让他做一个千万的跑车？他也没有这样的东西。所以说他的生活容易满足啊，吃饱，然后跟我们全家人斗智斗勇，计算什么他要尿在哪里才能让我们踩到，对不对？而我们这只要有人靠近他，他就心满意足的开始呼噜呼噜。所以说严格来说，这是一只什么都没有又贫困的猫。 但是换一个角度来说，它同时也是拥有一切的猫生人也是一样。而讲了这么多，这跟我们今天的主题巫蛊跟诅咒有什么样的关系呢？当然还是有的，因为所谓的巫蛊跟诅咒啊，它就是一种影响善恶的工具啊。这个比较长，所以我们会分上下两集。这里老师必须说啊，巫蛊本身并不等于是黑魔法或是邪恶的法术，巫蛊在传统上来说啊，它是两种技术。 一个，也就是所谓的巫跟蛊，而巫这个字啊，其实并不完整，它的完全的名称呢，叫做巫习，它的意思是使用自然能力的人。那这里面呢，分男女，女性为巫，男性为习。按照西洋的角度来说，就是所谓的元素师，还有巫师跟巫婆，到近代就是统称为巫师了。 而巫师的责任啊，一开始是负责为这个部落里面的权力者或是贵族来做祭祀，还有诅咒，对不对？对方那个很可恶，所以我们要诅咒他。而到后面发展下去啊，就有了特有的文化，包含了祝福与引导往生者的魂魄等等之类的。到后面又改称为法师。在西洋又有分白魔法、黑魔法的魔法师，还有圣职者。而所谓的魔法，就是难以捉摸、无法被定义的一个力量的存在。 就称为魔。我们人类啊是一个很有意思的一个种族啊。我们通常把我们自己未知的，或是不不属于我们这一个阵营的，好，我们都把它视为怎么样罪恶的存在。就像我们的政党也是觉得，哎，敌对政党一定是有问题，是不是？而蛊就不一样了。所谓的蛊啊，它就有两种啊，一种是药蛊，另外一种是虫蛊。所谓的药蛊啊，说白了就是制药。 有些部落里面的巫医啊，会把草药放在嘴巴里面嚼一嚼，然后咬烂了之后拿出来，来涂在那个患者的身上，或是呢，把它放在容器里面煮，煮一煮呢，再拿出一些黑黑的或是深棕色的汤汁来给患者服用，这就是所谓的药蛊。当然，这并不能确定它的疗效得到真的。 而第二个就是这些江湖一点绝制作的人啊，他会把这个制作的过程讲得很神秘，说我在引导天地的能量啊，我在引导什么样的超级的上帝的恩惠啊，等等之类的，他就把它形容的很神秘。例如什么样的，他做的时候，他要求怎么样？天山上面的雪，对不对？这个这一定要特别的冰雪，然后再配上某某黑森林里面的花，再搭配一些看不到的一些哎虫啊，或者是一些一些很奇怪的材料。 然后放在一起煮，然后他必须还要念咒语，那这个药就会有疗效。 其实里面最主要的就不是什么高山上的雪啊，或是在黑森林里面的花，它可能就是几个比较简单的药材，或者说这些虫那这个虫可能就是冬虫夏草，或是某几位它有疗效，但是呢，它必须要通过其他很特殊的东西来故弄玄虚一下，让你猜不透它到底是用什么东西来做好这个东西，而且你要觉得它很厉害，没有这些名贵的材料是不行的，那它的地位才能变得比较高，当然它的收费也可以变得比较高。 所以说啊，这个里面就是一些关键所在，而另外一种就是所谓的虫谷，但是这里面所谓的虫啊，并不是我们现代认定的虫，也就是昆虫，而是人类以外的生物啊，通常都被称作为虫。比如说呢，我们在这个《水浒传》里面看到，对不对？景阳冈上面有大虫，那个老虎就是称为大虫，那它不是我们现代单纯认为的昆虫。 到后面时代的变化，到近代我们才把呃哺乳类或是其他的生物啊变成分开来，然后那骨也会开始分开来了。例如什么呢？例如过去只有虫骨，但是呢到了近代就发现有，比如说类似的什么蜈蚣骨、蜘蛛骨、金蚕骨这些虫骨，那这是比较有名的。 那虫以外，那我们衍生出来的骨是什么呢？比如说兽骨，哈，比如说蛇骨，啊，犬猫骨，啊，用狗跟猫来练骨的，或者说泥鳅骨，还有做要做飞蛇骨，啊，那当然除了是动物梗动物的骨之外啊，它还有所谓的植物的骨，例如什么树骨、篾片骨，啊，也有所谓的物品骨，比如说什么石头骨、金银骨等等之类的。 总之，自古这门学问呢，它的门派是分的非常细，而且它不见得一个自古师啊，它可以横下面都会，这比较难，因为它里面的专业是很深的，它里面的水也是很深的。而说到古啊，我们看到大多流行在云南或是泰国或是缅甸、辽国之类的地方，而东北地区或是西北地区这种北方地方啊，这个基本上就很少会有自古师的存在。各位，你有没有想过为什么？好，我们说云南都有自古师，对不对？ 这其实它是有原因的，为什么？因为云南、缅甸、泰国、辽国、哈、柬埔寨这些地方，他们的地理环境啊，是可以酝酿出比较多样性的生物物种，以及植物也是比较多样性的。还有它那个地这些地方啊，都是比较潮湿，它是可以培养出更多的菌种。这对于部分的自古师来说啊，这个部分就是很重要了。所以说说到这里啊，很多人就可以猜到了，有一部分的自古师啊。 主要它是用制药的原理来制作所需要的蛊，例如利用植物或是动物的一些毒液来给对象形成的过敏反应。所以是说，我们在看有一些人说啊，你被人家下蛊了，通常会看到什么东西呢？他身上会有产生一些不特定的部位会有肿胀，然后发黑、昏迷或者是溃烂或者是意识不清的状况产生。这就有些时候它是因为过敏的方法，或者它有毒液的方法。 而这里面除了一般的动植物的过敏，有些的果它也会用菌种，比如说像特定的霉菌啊，霉菌它不是只有这个黑色我们看到的那些霉，其实霉菌种类是分门别类是非常多的，比如说还有真菌之类的这些东西呢，培养出来来让对方可以怎么样上吐下泻、头昏脑胀，或者是语无伦次的状况产生。 而自古诗啊，借由这些过去的不断的南北啊东西不断的战乱的因素，还有贸易的往来，自古诗啊，有的就从开始从西南啊的原居地开始呢，往中原地方迈进。好，那到到了中原呢，你就跟当地的文化开始交合起来。比如说呢，有一脉就成为道家的炼丹。当然，不能说道家炼丹是来自于炼自古诗，只是他原本就有炼丹的，但是加入了自古诗的这个文化进来之后，啊，他们的技艺会更加的纯熟。啊，当然。 中原的的那个炼丹师啊，道家炼丹师啊，跟西来的比较不一样的地方是，因为宗教思想的差异，说他们大多不会去使用用有生命的原料来进行炼丹，好，在现在叫做制骨，而是采用我们刚刚讲的，哈，比如说物品骨，用这些来去制作，所以我们看到道家的炼丹呢，会比较偏向什么？用水银。 铅以及各种重金属的矿石，再配合的植物啊，炼出各种的丹药或是金丹。像我们的雍正皇帝啊，就是常常吃这个金丹，吃到最后呢，就人家说他吐血而亡，这是不是中毒，大家也都不知道了。比如说，还有另外一个状况了，哈，例如中华文化的魏晋南北朝时代啊，就流行一个东西叫做寒食散，又称作五石散。那它的制作方式是什么呢？它的原材料到现在有记录的，因为它真正的材料可能不止这些。 但是目前有知道的材料，就包含了什么钟乳石、好紫石英、白石英啊，还有硫磺，还有赤霄石等等的这些比较不是很 <laughs> 很很健康的这些 <laughs> 这矿物啊，来把它研制出来，喏，让让这些将军啊，或是文人雅客去吃它。那吃下去了，这些人就开始身体会发热，精神就变得很好，三天三夜不睡觉都没有什么关系。 而这个有没有根据历史记载呢？它是有的。比如说，在南梁的时代，有一个叫做张孝秀的人，他在服用寒食散之后啊，他居然可以啊，在盛冬能卧于石，也就是在零下温度的时候啊，睡在冰冷的石头上面，他都无所谓。这个寒食散服过服用之后啊，当然我们刚才讲过，他会浑身的燥热，需要吃比较冷的东西，洗冷水澡，除了什么？除了喝酒，喝酒还可以喝温的酒。 而这个海石散吃掉之后啊，这我们再从现在的状况来看啊，它可能是怎么样呢？它可能是交感神经已经出现了异常，被重金属所破坏了，所以说呢，它的身体没有办法分辨冷热，或是把冷变成热，热变成冷，这个都有这样的可能存在。但是海石散呢，基本上终究还是有毒的一些重金属。 长期服用之后啊，会有很大的副作用。虽然你在刚开始服用的时候，你精神很好啊，脸部红润，那甚至你皮肤变白、变细、变滑嫩。但是呢，长期食用之后啊，就有人出现了什么样的状态呢？然后就有记载，长期服用的人，他就变成了魂不守舍、血不华色，就是他脸上已经不是只有白了，是连血色都没有了。那精神淹浮，就是已经眼睛涣散啊，就像吸毒一样，眼睛涣散。 容若槁木，然后就开始变瘦，本来很好的就变得越来越瘦，然后就变成怎么样？像一个活着的鬼、活死人的状态，全身。所以啊，几乎有使用寒食散的这些名人雅士啊，初期大家都觉得很棒啊，可能这几个月里面大家看他的精气整得非常好，啊，脸肤也漂亮，那皮肤也越来越细，好像魏晋南北朝的时候啊，很注重美男子这个选项。而到后面呢，就变得很糟糕，甚至很多都吐血或者暴毙而亡。所以啊，这个要注意用药安全是很重要的。 所以在制苦方面啊，在很多的层面，他用的就不一定是法术，而是使用了制毒、跟制药，还有过敏相关的原理来进行各种用途跟手段。当然，正面一点的就成了制药，例如像神农氏这样把这些相关的知识记载下来，他吃的会有什么反应，啊？到后面到李时珍他做出《本草纲目》之后，我们就更清楚。那这个就是比较不一样的地方。而刚才讲到的巫蛊。 而巫跟蛊这两门学问呢，它本身是属于一个这样子怎么讲呢？举例来说，它有点像主修跟副修的学问。你会巫的，哈，就是会祈祷的，啊，会去祝由的，那他有时候会多少兼修一点蛊。而会蛊的，那你只是会制药，你没有神秘感也不行。所以很多人还是会学一些巫。这两个技术啊，可以说在古代的时候啊，尤其是封建社会或是部落形态的社会，它是相辅相成的。 所以说，我们下一集我们就来谈谈关于传说中的诸如利用金钱蛊啊，可能用讲这个蛊咒，你开始发财，但是你必须要为他人血，或者是五毒蛊啊，就把动物跟昆虫一大堆关在一起，然后让他们互相的残杀，最后把它炼出来，最后那一吃就变得很强力，为你所用的蛊啊，这个到底有没有这回事？或是它到底有没有相关的功用呢？还有我们之前所提到的诅咒，它到底是不是可以跟？ 巫蛊合在一起，成为一个很厉害的工具呢。所以说，请各位务必按赞跟订阅，姜老师下次更新下集的时候，您才会获得通知哦。感谢您今天的收看，我是陈老师，我们下次见。